Ah, hmm, ẹ lọ sọ fáráyé pé jésù ń bọ̀ ẹ lọ sọ fáráyé pé jésù ń bọ̀ aráyé gbọ́ pé jésù ń bọ̀ ẹ̀yin ọmọ ogun ẹ̀dá múregiri. ẹ lọ sọ fáráyé pé jésù ń bọ̀ ẹ lọ sọ fáráyé pé jésù ń bọ̀ ẹ lọ sọ fáráyé o pé jésù ń bọ̀ ẹ̀yin ọmọ ogun ẹ dààmú rẹ gírí. madam madam madam madam ẹ jọ ẹ súnmọ́ bí ẹ súnmọ́ hmm. ó ń bá mi sọ nǹkan kan lọ́wọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ a mú mi rí òkùnkùn bíríbírí níwájú yín. Hmm ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́ kó yé mi wípé ní alẹ́ ọjọ́ tòní alẹ́ ọjọ́ òní ni ọkọ yín fẹ́ fi yín ṣe oògùn owó. ẹ bébì mi. bébì yín. bébì mi. mi ò ní bébì yín o ọkọ yín gangan. ẹ òun náà ni bébì mi. kò yé mi. kò lè ṣe láéláé kò lè jẹ bẹ́ẹ̀ ọkọ mi kẹ kò lè jọkọ mi. ohun tí a mú mi rí òun nìyẹn. kò lè jọkọ mi. ẹ ṣé o kò lè jọkọ mi. àlàáfíà ara. Wolima. Wolima. Ṣé kò sí arábìnrin? Ah, kò sí. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ọ̀nà àbáyọ tí mo lè ṣe? Mo rò pé sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ah, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́ kí ni mo lè ṣe ẹ jọ̀ọ́? Hmm. Ṣẹ́rí, a ní láti ṣe ètò àdúrà ní kíákíá kíá báyìí báyìí báyìí ká gba àdúrà okùn ẹ̀mí yín kò gbọ́dọ̀ já. àmín àmín àmín hmm. àmín. a ní láti gba àdúrà hmm. pẹ̀lú àwọn wòlíì mọ́kànlélógún twenty one wòlíì. ẹ jọ kí ni a máa ṣe báyìí bó la ti máa rí wọn. ṣẹ́rí àwọn wòlíì yìí ẹ ní láti fún mi lówó owó yìí ni màá pín fún àwọn wòlíì láò fi gbé ètò àdúrà náà láò fi gbé kalẹ̀. Hmm. tí a bá lè rí fifty thousand. ah eré fifty thousand. ah hmm. jésù jésù bó ni màá ti rí báyìí ah bó ni màá ti rí báyìí. yìí sílẹ̀ yòówù ah ìlì ìlì ìlì ìlì ìlì ah, ṣé ó pọ̀ jù ni. Ah, ah. kò ń ṣe pọ́pọ̀ jù mí lówó tó tó bẹ́yẹn dání. tí ò bá pé mo ní pos bí o. ẹ jẹ́ kí n wò ná ẹ jẹ́ kí n wò ẹ jẹ́ kí n wò eh, jésù ṣàánú fún mi olúwa olúwa olúwa ṣàánú mi ọlọ́run ṣàánú mi má jẹ́ kú báyọ̀. Ajẹ́kú Báyọ̀. Hmm. Sílíà sílíà sílíà sílíà sílíà. Yíyá. Hmm. Hmm. Ṣó ṣó pé fifty tí mo sọ? Ó pé torí ó pé ah, ah, ó ah. pé ó pé mà. Ẹ ti ẹ̀ béèrè wípé báwo lẹ ṣe máa rí mi kí n lè fún yín ní èsì àdúrà. Ẹ má bínú ẹjọ́ báwo ni màá ṣe rí yín ẹjọ́. Ṣẹ́rí n tó kúrò ń bí gba nọ́mbà yẹn màá wá pè yín nígbà tá a bá gbàdúrà náà tán ẹ ò ní kú kú ah, òjijì ẹ̀yin lẹ máa ṣe ìyá ah, àwọn ọmọ yín hmm. ìmọ́lẹ̀ olúwa yí yín ká ẹ̀mí kú kú òjijì lórúkọ jésù lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ hmm. ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá ah. hmm. tí jésù fẹ́ jẹ̀rẹ̀ ṣe ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá o. Hmm ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá ẹ kúrò lẹ alàgbà. ẹ ra mà ẹ kúrò lẹ mà. kúrò lẹ ṣe rí bí mo ṣe ń kọjá lọ. Hmm. bẹ́ẹ̀ ni a mú mi ìran kan wá fún mi ah hmm. ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́ kó yé mi wípé inú òkùnkùn biribiri lẹ́wà òkùnkùn ló yí yín ká ló ń yí yín ká inú òkùnkùn lẹ́wà inú òkùnkùn lẹ́wà hmm. ah. bẹ́ẹ̀ ni mo rí obìnrin kan tó mọ́ra hmm. nígbà tí mo fi ẹ̀mí wádìí ẹ̀mí olúwa jẹ́ kó yé mi wípé ìyàwó yín ni hmm. Hmm. ìyàwó yín àjẹ́ ni o. ìyàwó mi. bẹ́ẹ̀ ni olúwa tí mo fẹ́ sílé bẹ́ẹ̀ ni tó bí ọmọ fún mi. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí olúwa ṣe sọ. Ah. alàgbà ní alẹ́ òní. Okay. a mú mi rí àwọn abara méjì àwọn àjẹ́ nítorí nínú ẹgbẹ́ yìí ni ìyàwó yín wà wọ́n ní ní alẹ́ yìí wọ́n ti pín ẹran yín wọ́n ti pín wọ́n ti pín wọ́n ti pín <laughs> ah ṣe rí ògo yín kò ó yẹ kó ti tàn jù báyìí lọ hmm, ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́ kó yé mi wí pé tí a bá sọ wípé ẹ̀yin lẹ máa jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí kò pọ̀ jù ṣùgbọ́n obìnrin <laughs> ó fẹ̀yìntì ó ní wípé kò lè rí bẹ́ẹ̀. kí ni mo ṣe. ó ní nítorí pé tó bá rí bẹ́ẹ̀ tóògùn yín bá jù báyìí lọ ṣe lè máa lọ fẹ́yàwó mi. my god. Ah. Eh? Ah, ah. ewu ó wà ní oko lóńgẹ́. Ah inú jí alàgbà inú jí inú jí hmm. ìyá tó bíyàn lọmọ ń ṣèyàn ìyàwó ń dání ọkọ ń ṣe ní pàápàá hmm. a kò mú mi rí ju báyìí lọ alàgbà ẹ ṣé o. ẹ wá mà ẹ má yìí lọ ẹ má yìí lọ. Hmm. ẹ jọ mà kí la wá lè ṣe sí báyìí bó ṣe rí yìí kí la lè ṣe ẹ ṣàánú mi torí Ọlọ́run I still young to that. Eh? ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ àwọn ogun ọ̀run ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ ogun ọ̀run. Ah, holy michael holy ure holy raphael kan tí ẹ̀mí olúwa sọ fún mi pé ká ṣe ni wípé a pe àwọn òjíṣẹ́ jọ a ó wá lọ sínú àwẹ̀ àti àdúrà ogun náà kó tó lè ṣẹ. yes ma. ẹ jọ̀ọ́ kí ló wá ní ó máa cost mi tó bí èlò. Ah, ẹ jẹ́ kí n béèrè ẹ jẹ́ n béèrè lọ́wọ́ àwọn ogun ọ̀run hmm. kò ní ná yín lówó púpọ̀ two hundred thousand. two hundred thousand naira. two hundred thousand ah! naira. ah god of mercy. Hmm. mo dẹ̀ wà cashless ṣe máa tẹ̀lé mi kájọ dé báǹkì kí n withdraw fún yín. pos wà ń bí o. pos wà ah very good very very very good ah where's my atm ní nǹkan tí ẹ lè get mi ò get ara mi gan fpc fpc fpc fpc eh my god. baby kì í fẹ́. don't baby me don't baby me you don't baby me bébì àwọn ni mo sọ fún ẹ lọ́jọ́ yẹn tán fẹ́ fi mí ṣoògùn owó. woman tó sọ fún mi pé professor pé mo fẹ́ fi ẹ́ ṣoògùn owó. ẹ eh, àwọn ah, ni that can be true. àwọn ni ah, ah, àwọn ni sẹ́ẹ̀. alàgbà ẹ jọ ẹ fún mi ní pin ní. pin o ni ẹ give me my ATM card. you mean this woman. àwọn ni àwọn ni àwọn gbọgbọ oh, ni. ẹ kò ní madam ṣe dára woman yìí mọ̀ ẹ mọ̀ mí ẹ mọ̀ mí tẹ́ jíṣẹ́ fún mi pé ọkọ mi máa fi mí ṣoògùn owó lálẹ́. mi ò rí yín rí. ẹ rí mi rí báwo aṣọ tẹ̀wọ̀ lọ́jọ́ yẹn náà oh lélẹ́yìn. wúmà yìí ló sọ fún mi sí pé èyí lẹ fẹ́ pa mí lẹ fẹ́ pa mí jẹ. àwọn ọ̀sán sọ pé fi mí ṣoògùn owó lálẹ́. èmi ò rẹ́ yín kí ló dé tẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀mí olúwa kó jọba. ẹ̀yin ni ẹ̀yin ni ẹ̀yin ni mo da yín wọ̀n dáadáa pọ́s yìí bó ṣe ń gbé kiri láti gbà yẹn nìyẹn aṣọ tó wọ̀n lọ́jọ́ yẹn lélẹ̀. ẹni ló ti mọ ní sẹ́ mi ṣe mistake o àwọn ní àwọn ní wọ́n ah. ti ń lọ ah. ọlọ́mọ amú yín lọ́jọ́ ah. kan ṣe ti gbọ́ ọlọ́mọ yín ọlọ́mọ yín lọ́jọ́ kan bébí ìjà lọ eh? ọlọ́mọ yín lọ́jọ́ kan ṣe ti gbọ́ ọlọ́mọ amú yín.